ko yan! Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf dem Kanal Castle Incredible und mit dabei Same here. Und zusammen gucken wir uns drei Girlgroups an aus drei verschiedenen Ländern und genau, welche Girlgroups haben wir denn da? Und zwar, äh, zum einen haben wir aus China Bonbon Girls und dann haben wir aus Philippinen Luna, und aus Debüt. Korea, Rumble G. Äh, ich habe gehört, bei Rumble G ist ein Member aus Myanmar zum ersten Mal anscheinend. Äh, also richtig interessant. Äh, Luna ist auch ein Debüt aus P-Pop. Und Bonbon Girls, da haben wir auch schon Reactions gemacht. Ich glaub, äh, das ist, glaube ich, jetzt, weil die ein Jahr haben. Das Ist jetzt ein Special MV, glaube ich. Oder ja, so ungefähr. Falls ihr mehr wisst, schreibt in die Kommentare. Wir fangen auch an mit äh, Bonbon Girls. Äh, let's go. Fearless Girls. <laughs> ich bin gespannt. The, die Boygroup Into One war schon richtig krass. Das MV war richtig stark. Okay. Voll hübsch. Und der Beat. Hey. Uh. Oh, hat die voll hübschen Augen. Noch eine Rapperin. Uh. Uh. Das sieht ja nice aus im Wasser. Uh, okay. Okay. Oh mein Gott. Das sah ja geil aus. Richtig cool. Okay. Nice. Nice. Boom, boom. Mhm. <laughs> das ist immer was Neues. 哦，那就是 hoops。Get up on the dance floor cause love Oh, <laughs> 哦，also setting you Bonbon. Ah! Ooh, Slay Girls. Nice Choreografie. Bonbon da im Feuer ist. Uh, das sieht geil aus. Uh, nice. Nice. Richtig geil. War echt gut. Auch so neue Elemente hat mir sehr gut gefallen. Da geben wir auf jeden Fall Like. So, dann gehen wir rüber zur philippinischen Girl Group äh, Luna mit dem Lied La Luna. Äh, ah gut, im englischen Untertitel. Fangen wir mal an. Aus Philippinen habe ich schon Beanie und MNL 48 Der Beat schon mal? Nein. Das Gute ist, dass wir englische Untertitel haben hier. Oh, da ist Stimme. Clarice. Joylen. Oh. Der hat ja schönes Make-up. Oh, schöne Stimme. Oh. oh. Oh. ich finde ihre Stimme, also von Clarice, ist die Stimme schon außergewöhnlich. <laughs> <laughs> englische Parts, nice. Woo. Ey, ey, ey. uh, die können aber rappen, hey. Ey. <laughs> Anscheinend auch so zwei Rapper und zwei Vokalisten. Mhm. Schöne Stimmen. you see. la la la la la la. La la la la la la. Geil. Oh. Uh. Also irgendwie so ein Dance Break mäßig. Crazy. la la la la shining bright and make you sing. La, la, la, la, la. Nice Outfits, die Back Vocals. La, la, la. La, la, la, la, la, la. Richtiger Ohrwurm, auch dieses La, la, la. Nice Debüt. Heftig. Richtig gut. Bin gespannt, was in Zukunft noch von oh. denen kommen wird. <laughs> nice. La Luna. Da geben wir ein Like. Und gehen rüber zu der neuen K-Pop-Gruppe Rumble G Pu äh, Rupretelcham. Okay. Auf vier Member anscheinend. Mhm. Hey. Hey. Ich fand so, der Anfang erinnert mich so ein bisschen an die alten K-Pop-Girl-Groups. Ne? Ja. <laughs> so laut anfangen. Ja, ne? <laughs> oh, der hat eine schöne Stimme. Uh. Schöne Haare. Oh. Uh. eine interessante Farbstunde so. Uh. Schöne Outfits. Uh. Okay, die geht ab. That's nice. Oh. Oh. Not bad. Okay, jetzt wird's langsamer. Was ist das überhaupt? Hm. Schreibt mal in den Kommentaren, was das bedeutet. Oh. Oh. dies, das. oh mein Gott, die geht Kann echt schnell ab. Wow, richtig interessant für den Girl, muss ich sagen. Auch von der Art her auch sehr anders als die anderen, finde ich jetzt auch. Ja. Also hat schon was Interessantes. Und oh, fast zwei Wochen draußen. Abonnieren wir und like. Krass. Also wer von denen war denn aus Myanmar? Didi. Wer ist Didi? Ah, da war keine Introduction. Wow. <laughs> oh mein Gott. Schreibt in die Kommentare, falls ihr mehr Informationen habt. Und ja, welches der drei Girlgroups ist euer Favorit? Schreibt es in die äh, Kommentare. Ich will gerne euer Ranking sehen. Eure Meinung ist sehr Richtig. <laughs> Äh, ich könnte mich jetzt nicht so entscheiden. Ich muss, also wenn ich sagen würde, von Luna fand ich den Hook sehr, sehr catchy. Äh, Rumble G hat mich auch überrascht. Bonbon Girls haben geslayed wie immer. Also auch drei richtig gute Songs und MVs. Hat mir auch, also MV-technisch war es auch gut. Klar, das erste war dann ein bisschen hochwertiger. Ja. Ich würde es, glaube ich, in der Reihenfolge, wie wir es geschaut haben, ja. sagen. Okay. Falls ihr noch nicht unsere anderen Reactions gesehen habt zu Bonbon Girl zum Beispiel, schreibt, schaut es auch gerne an, ist auf dem Kanal. Und falls ihr weitere Vorschläge habt, schreibt es auch in den Kommentaren. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren äh, für weitere Reactions. Und dann sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay happy. bis zum nächsten Video.